um dia especial aqui na, na, piscina, porque a Laura vai... É o último dia de treino dela, a piscina fecha dia 26 para reforma. A gente vai treinar em outro lugar depois do, ah, do dia 26. E ela vai competir o Olympic Trials aqui. E a, a chance dela classificar. Ela classificando, a gente vai treinar na Georgia Tech, em outro lugar. Ela não classificando, ela encerra a carreira dela. Então, ah, ela vai encerrar de qualquer jeito, mas ela pode encerrar na Olimpíada ou, ou no Olympic Trials.